Valiyahan ki şu valiyaxon kelganlar shu kishini kutib sizde marhamat valiyaxon sizdakasi Siz kim biqolma aşkımda Sizde kesip bitti yine Sizke bu kavmeti şemşan Şu devrede bitti yine Hayalden durmayan adam zor Sizde kesip bitti yine Yaşay Yaşay Oldu. together, together, together. Valiye Han. voy ha ¿eh? assalomu alaykum keling lekin meni energiyam tugamadi energiyalaringizdan nimamdan batareyalaringizdan voy meni batareyam ancha muncha o'tirmaydi bizni sanatoriyamizga kelib juda yaxshi zaryadlar olibsizda a voy sizni sanatoriyangizga bir kesa odam o'tira o'tirolmay qolar ekan nega o'zi sog'lam dikkilab yuraverar ekanda ah, shunaqa deng muxlislarga bizni sanatoriyamiz haqida o'z fikrlaringizni ayting mana biz san'at bilan davolaymiz e o'tiringlar sizlar e endi mayli hozir hozir o'tirib olishadi o'tiringlar ana ular ham mana joyini topib ana qarang taqdirga tan berib o'ziga dam beryapti bular ham bizni davolanuvchilarimiz endi kechroq kelib eshitishmay qoldi bular ham o'sha haligi e, yo'tga qatlab kelishdi hozir o'tib e mana shu yodingiz yoqmadi menga men ham borgandim siz yo'tga cho'miltirish kerak deydi balkim organizmingizga yo't talab qilib qolgandirda balkim kasalim ko'p ekan bizni sanatoriyamizda dam olib mana ikkinchi mavsumga kelishingiz voy yomon bo'lmadi kelganimga yaxshida yaxshi bo'ldi boshqa ko'rmasak kerak deb o'ylavdik qarang yana keldingiz lekin mana shu gapni yaxshi gapirma dedi qaysi gapni boshqa ko'rmasak kerak deb yomon gapirib qo'ydi yo'q man siz sog'ayib ketdingiz odamni ko'ngliga ham tegadimi sizda man sizni ko'nglingizga tegadi deb o'ylaganim yo'q man endi siz sog'ayib ketganingizdan keyin boshqa uchrashmaymiz deb o'ylagan ma'noda tekkiz ming tekkiz ming ho'p ho'p ashnadim ming meni ho'p ho'p siz kim deb o'ylayapsiz meni mirzajon men hani huni odam emasman aytib qo'yay qanaqa hani huni odam emasman hani huni odam emassiz u qanaqa odam bu bu degani ancha muncha odam emasman men ham shunaqa rosta shunaqa demaysizmi qanaqa odamsiz e menichi dadamchi vaqtidachi mana shu toshkentni so'ragan aytib qo'ya qolay mana shu toshkentni so'ragan meni dadam hmm. yo'q e, hmm. nima deb so'raganlar hmm, ohangaronda adashib qolganda mashinadan tushib toshkent qayerda deb so'ragan <laughs> <laughs> qo'rqitib yubordim a qo'rqitib yubordim qo'rqib ketdingda qo'rqib ketdim voy tovba jichcha <laughs> narsa ekan qo'rqaveradimi odam bobomni gapirmasam bo'lar ekan qalay ahvolatingiz valiahmad voy yaxshi rahmat siz ham yaxshimisiz o'zingiz yaxshimisiz voy biram baraka toping yomon odamlarga omadchi sizchi bilasizmi mana shu chin tildan xizmat qilasizda <laughs> man qarang tiyillab ham ketibsiz mana shu o'zim nima qilib qo'yay 出嘛？ <laughs>